ख्यापाई मिदा अत्याचार थेना उत्पीडन ग्यामा सोबारी ख्यापाई हिउलरी निसी टिबा यङता मतासे दामुला गैर राजनीतिक अपराध कादे वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घला उद्देश्य थिएन सिद्धान्त कादेला विरुद्ध देज्ञा देज्ञामा वास्तविक वा मुद्दा मुद्दा कादे से विसामचु याङताम याङतामला उपभो उपभोग लावारी खाम्से आरे धारा चौध